que no me la sed Que lo hacemos al amanecer Que me vieron en tus ojos, mujer Dice que eso para mí, mujer Dice que está para mí, está Que soy tu hombre que te bebé Yo ni nadie más te suelto, no Yo que te lo como vayas Así soy fuerte con tu mano atrás Y nadie escucha lo que va a pasar Échame mami, que es yeah Otra vez, que tu pierna me sacó la sed Que lo hacemos al amanecer Que me pierdo en tus ojos, mujer Y acá estamos otra vez Que tu pierna me sacó la sed Que lo hacemos al amanecer Nos perdemos mirándonos, mujer, yeah poquito de esa un no sé ni guineo, eso no es así, yeah Baby, si me buscándote de tu kitchen Te llevo a perderte en la city, yeah Hay noche buscándome por el free, No quiero otra racha, niña, no quiero morir Racha mala, mira, me vendrá por ti eh. No veo a su a ella me quiero consumir, me dejo consumir Solo quiero tu tumbar, yo tu arma y la pastilla Llegamos tu culo otra vez ya no me sacarás eh, Que lo hacemos al amanecer Que me en tus ojos, mujer Y otra vez Que tu pelo me sacarás